次関東を治めるやつに伝えてくれねえかここの民泣かしたら承知しねえってな必ずや <laughs> 親方様お父様お父様お父様お二方は 秀吉殿と共に大阪へ敗者は勝者に従うそれが戦国の習いでござる分かったわ私は大阪に姫様はあんたに降伏して関東に残るそれでいいでしょうなんとみんなが愛したこの国を お願いします姫様の出世してあれよあれよとこう当たってて明智ににお前様危ないよいよおじけおおお なんじゃ二人ともぼーっとしょって危なかったわそうだ秀吉にもしもんことがあったらどうすんだよっしーすまない秀吉わざとじゃねえんだい ようやく笑って暮らせるようになったねお前様